Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginner, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Der Hermann Hesse, der hatte schon eine Art mit Worten. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Etwas, was uns beschützt, was uns hilft zu leben, etwas, was uns Mut gibt. Das waren die Antworten darauf, was den Mitarbeitenden in der Kita Segen bedeutet etwas, was uns beschützt, was uns hilft zu leben, etwas, das uns Mut gibt. Die Stelle in der Bibel, in der Josua am meisten Mut braucht, die ist für heute ausgelost worden. Und Gott lässt Josua nicht im Stich, sondern sagt, ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht, schrecke vor nichts zurück, denn der Herr dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Ein starkes Wort. Gerade für heute ist es ausgelost, also für meinen Tag, für deinen Tag. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Oder, wie es Hesse vielleicht ausgedrückt hätte, heute wohnt im Tag ein Zauber inne, der dich beschützt und der dir hilft zu leben.